O discurso do jovem é repetitivo, opressor Apolo é meu inimigo. Mas pergunto ao jovem com seu fumo tranquilo. Quem está pagando o seu Dionísio? O Apolo, pai velho, o Apolo, pai carente, o Apolo, pai sincero, o Apolo, pai do doente, o Apolo pai na merda, do trabalho que chega cansado, o seu pai que você despreza, mas que mesmo assim usa do seu legado. discurso da jovem é repetitivo, opressor Apolo é meu inimigo, mas pergunto à jovem do sensual estilo quem está pagando seu Dionísio, o Apolo, mãe velha, o Apolo, mãe carente, o Apolo, mãe sincera, o Apolo, mãe doente, o Apolo, mãe Eva, com muito instinto maternal sua mãe que você despreza, mas que mesmo assim te protege do mal. O Apolo já foi Dionísio, Dionísio será Apolo. Ó jovem, ouça o que eu te digo O seu Dionísio vai perder o colo O Apolo já foi Dionísio Dionísio será Apolo O jovem, ouça o que eu te digo O seu Dionísio vai perder